все пошло сигнал 36 39 point 39 ну и так 7 октября 2017 года монетный сигнал но не монета <laughs> ну почти клапан все тоже находка все продолжаем искать дальше